болмаса тақуат қызын ал деген мына сәкен бай болу оңай байбатша болу қиын деген тықуаттың қызын алсаң байисың деген жандос палуан болса келіп қол жүрісін алып кет ордабасыдан келген жандос палуан келіп қол жүрісін алып кет әрекетіңді жаса айналайын шабандоздар әрекетіңді жаса көңіліңмен кеңейтіп керегеңді көкпар шіркін қоздырар телебенді, ұрпағына қалдырған ұлы өнерді бабаларым не деген көрегенді деген ағай төменгі мәреге ордабасыдан келген майсоқ мырзаның атыменен аттың аты ривер баруын қайып көкеміздің баласы Әйсі қазаққа өзбекстанға белгілі тойбашы палуан сегіз қырлы бір сырлы азамат жақа шабандоз тастады ағайын бару микрофон беріңдер жақаға